Halo kawan-kawan, kali ini gue info menarik untuk kalian semua mainkan DN yang berasal dari Cina. Nama DN ini adalah Diamond IDN. Untuk daftar kalian klik Kimi yang itu yang gua kursor itu nah untuk kolom yang pertama itu ID jelas ID ya kawan-kawan ID-nya terserah kalian passwordnya juga terserah kalian jadi hanya dua kolom oke okay? emailnya nggak usah jadi untuk daftar hanya dua kolom ID sama password kalian ingat nah di sini yang bisa nggak ini ya cuman dua oke okay, ternyata bisa kita masuk ke sini kita ganti dulu namanya seperti biasa tobing DN Oke DN ini sangat membutuhkan VPN kalau enggak kalian enggak bisa main kalau gue di sini pakai link CN kalau kalian terserah mau pakai yang mana pokoknya yang bisa untuk membuka game ini ya jadi wajib pakai VPN tanpa VPN nggak bakal bisa Oke, masuk ke sini sekarang kawan-kawan. Kalau yang ini wajib kalian selesaikan karena nggak bisa di skip ya. Oke dah, kita masuk ke gamenya dah. Wajib untuk kalian selesaikan quest yang ini. Lalu lanjut ke quest selanjutnya seperti gua di bapak-bapak ini nih ha nanti kalian akan otomatis level 130 keren banget nah kalian juga bakal dapat ini banyak banget ini untuk beli apa ya Oh untuk beli box beli ini ya pokoknya kalian lihatlah gambarnya ya untuk beli itu kita coba beli satu kita buka isinya apa kira-kira ya Taram, bahasanya bahasa Cina nggak ngerti gua bener. Oke, kita lanjut ya lihat yang lain dah. Kita kelarin dulu satu ini. Kayaknya ganggu banget ini. Oke, lanjut. Kita lihat daily hariannya, daily login. Nah, kita lihat di sini ya, yang ini. Selanjut selanjutnya bro iya ini dapat 600 box 666 entah apa isinya jangan-jangan kiamat lagi 666 nggak tau lah sampai lari ke sana oke kita ke shop aja lah shop yang diamond diamond oke sama kayak DN Inter DN Midlet semuanya komplit di shop DN2 mungkin ya ha, DN2 oke okay. nah isinya sama masalah shop yang diamond nah oke okay, lanjut ke yang koin gold coin kayaknya nggak ada yang menarik kita lewati aja tokonya juga nggak samalah kayak DN Inter isinya yang sama oke kita lihat yang lain cek-cek yang lain Iya kita ke sini apa oke seperti biasa isinya itu oke kita lihat di sini Guil theater piano gua masuk ke situ mungkin ada orang Indonesia siapa tahu kalau mau join silahkan DN ini hanya didukung satu bahasa yaitu bahasa Cina. Jadi nggak bisa diubah ke bahasa yang lain. Oke, di sini nesnya sama kayak inter, inter DN. Mungkin ya dropnya juga sama atau rewardnya, nah kan? Biasanya seperti itu. Kalau DN DN yang update itu biasanya hampir sama. Yang beda itu biasanya bahasa gratis yang diberikan oleh GM-nya itu biasanya yang beda. Oke, ini apa ini? RDN. Bukan, IDN, coy. Ini juga pokoknya keren dah. DN ini. Cuman ya kurangnya itu harus pakai VPN. Kalau nggak pakai VPN, nggak bisa main. Oke, kita cek di sini layar-layar ada RDN coy oke sudah cukup lihat daftar nesnya kita lanjut ke skill skill bro skill skillnya sudah awakan cuman gue belum ambil dan belum nyoba kalau kalian penasaran bisa coba sendiri dan rasakan sendiri bedanya oke lanjut gue mau lihat kendaraan yang paling bagus di sini kira-kira apa ya ini kalau nggak salah yang naga itu loh coy. Yang naga itu kendaraan yang paling oke. Okay. Kita lihat ya. Oke, okay, kita lihat mana mana mana. Lama banget. <laughs> Ayo klik oke okay, klik bro. <laughs> Ini dia bahannya itu. Kalian harus ngumpulin berapa gitu ya untuk dapetin kendaraan yang itu. Oke, lanjut gua mau beli equip IDN dulu ya soalnya di DN lain mungkin ini nggak ada maksudnya susah untuk belinya gitu loh karena diamonnya kurang nah kalau di sini kan diamonnya free 2B 2 billion dalam bahasa Inggris kalau bahasa nya apa ya 2 miliar mungkin ya iya bisa jadi 2 miliar oke okay lah berapa lah itu urut terserah dah yang penting kita belanja dulu sekarang kita belanja kita lepas kuncinya <laughs> kita lepas kuncinya kita pakai oke okay, gitu nambahnya banyak coy lumayan ada sampai 350 nih 150k Oke kita buka kuncinya semuanya kita pakai totalnya nanti berapa ya kira-kira hanya untuk pakai itu doang berapa ayo berapa tiga berapa ya 4 juta kayaknya nih Oke 4 juta 200 mantap jaya gue juga mau beli custom unik di sini kira-kira nambahnya berapa ya lumayan kayaknya nih kita beli semuanya beli mumpung diamondnya banyak bro jadi nggak usah khawatir tenang aja hidup ini kita jangan buat susah kita harus menikmati bener nggak iya dibenerin aja dah waduh kurang satu nih customnya oke balik lagi kita beli lagi satu yang celana celananya mana celana oke celana itu dia kita beli 10k harganya kita pakai nambahnya 24k ya lumayan sih daripada enggak sama sekali efeknya kita aktifkan ya ini juga lumayan nambah sedikit 1k 1,4k oke mantap dah Oke, kita coba lihat yang lain. Kita cek-cek yang lain. Kita buka box yang ini isinya apa coba. Ini kalau bahasa Cina nggak ngerti gua, beneran. Apa isinya? Ya, itulah, entah, entahlah. Oke, di sini gua mau nyoba kenes ya, teman-teman. Ngelihat pingnya gimana, bagus nggak kalau kenes itu supaya juga kalian bisa lihat settingnya gimana kalau saat bermain NES ini untuk yang solo belum ya belum yang party ya ya di sini agak lumayan ngelek ah di situ pingnya agak kedap kedip agak berdisko dia kalian bisa lihat sendiri tadi pingnya ah ya balik lagi ke belakang jadi lumayan ngelek lah walaupun sudah pakai VPN Oke lanjut stake terakhir bro Kita masuk ke stake terakhir Ini stake-stake yang paling ngeselin nih Gue juga belum ambil skill soalnya makanya susah banget Lari aja nggak bisa padahal udah level 130 Lupa gua Keburu-buru tadi Agak susah ini Soalnya skillnya kurang Iya. Oke, untuk ngedapetin diamondnya setelah dari nest ini gue bakal kasih tahu ke kalian gimana cara ngedapetinnya ya. Jadi tetap tonton video ini sampai selesai. Karena di terakhir nanti ada cara untuk mengklaim diamond sebanyak 2 miliar atau 2B, 2 billion dalam bahasa Inggris oke oke sebentar lagi selesai nih oke sudah selesai coy Oke, gua mau kasih tahu satu hal penting untuk kalian yaitu masalah diamond. Untuk mendapatkan diamondnya, kalau kalian misal nggak terima inbox atau nggak terima mail di latar belakang layar kalian, kalian bisa pergi ke chat klik yang chat lalu buka mail nanti otomatis ada di dalam mailnya seperti ini ha sebelumnya gua nggak ada tapi gua buka ke itu langsung ada dan isinya seperti ini kalian tinggal klaim Oke caranya seperti itu Terima kasih teman-teman sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Thank you